I Thank you. виснет Улета диктовала мне любовь Оторвались в зеркале со дня Никому проснись, укажи на карте улицу и дом Отборы накалены меня словно несет Солнце песок по-любому взяли свое Мы подорвались без слов по нам облавки весло И загребли с тобой туда, где нас никто не найдет море Моя муза, ты в доле Мы напишем историю словами на песке Беглецами от кого-либо дарая Меня манит красота твоя Надо бы успеть До заката кровь сколотить Звезды с неба собрать и тебе подарить Дров нарубить ночью, оберегать сон Я по уши в тебя влюблю беглецом Я по в тебя влюблю Я по в тебя влюблю Я по в тебя влюблю Ночью оберегать сон Ночью за спиною разгоню Те тучи, что собою закрывали Солнце свет. я мосты построю Для тебя буду супергероем Не с тобой, я по колено море Будем жить, не зная берег А ты не спорь, даже он это любит загадывать не надо